أقبلت مثل القمر بين السحايب وجهها نور ينور كل ديره لحضرت كل حضرتك الغالية والحبل طيب يا سمح يا بنت مرن يا الأميرة نمشي أمها على رؤوس القرايب وفرحي من بينهم فرحة كبيرة وفرحي يا الغالية والحفل طيب يا سمح يا بنت مرن يا الأميرة نمشي الغالي على رؤوس القرايب وفرحي من فرحة كبيرة نجهل انصال وجانب النوايا آل سلطان بحر جهر وسريرة اقبلت مثل القمر من السحايا وجهها نار ينور كل جيرة اقبلت مثل القمر من السحايب وجهها نور ينور كل جيرة جامعة في ثناها كل العجايب مترفة ترب من الورد وعبيره لا حضرتك الحاضر صار غايب يصيبه الظهر مران لو طرد صايب امها امج ويانا عز وخيره عزوة الاخوان هذا احمد شايب الكبيره في عيونهم صيره والعمى مسناد في عز الصعايب حيهم يا حيهم من صيت سيره نعم. طايب يا سمح يا بنت مرن يا الأميرة نمشي أمها على رؤوس القرايب وافرحي من بينهم فرحة كبيرة وافرحي يا الغالية والحفل طايب يا سمح يا بنت مرن يا الأميرة هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها